me at the moment. Like, at the outside. Ayan mga kaditi. Mga <laughs> kaditi. Ongoing na sila nagsaset up. Ano sa ako pinunasan na Flashback. What's up mga kaditis? So for tonight ay mag magbubudal fight tayo. And kasalukuyan silang nagpa-prepare. Dako. Nay. <laughs> Yun. <laughs> yeah, boy. Nay. Eh. <laughs> Yun. Hi, JC! Wala tayong light. Everything. Hello, guys! Huh? Hi! Hi, mother! Spudel fight! Yan mga kaditi. Mga kaditi. Ongoing na sila nagsaset up. Hanyan sa ako pinunasan nato. Uy. Nyabata, nyabata. Kano lang nagtudo? <laughs> oh. Germs na ba So ito lang. Akala nyo, Marami. beef patty no? Hindi mga besh. Puso lang huh? yan ng saging. Yan. Ayan, mga kaditi na kapag set up na sila. Pasensya, walang gulay na available. Oo, walang gulay na available. Eh, so, bale, eh, yan lang po yung kakainin natin ngayon. Yan. May tinola. Bale, ano po? Isasawsaw namin to dyan. Huh? Bali, ano po, isasawsaw namin to dyan. <laughs> Wala po kasi dyan. Tapos yan yung inihaw na tilapia. Oh my God! Yan, siguro yan. Yan, hi mother! Ang aking kapatid, busy. Taba-taba. And my pamangkin, JC! Hi, JC! JC! Say hi, picture! JC, JC! Hi! Siya. Mm. Yan po, ang gulo-gulo nila. Akala nila nagpipicture ako, pero nagbibideo lang pala ako, ganun. Okay, so, hi, thank you so much, Lord, for the food. Amen. Kain kasi. Okay. Mananong ka mo ba? Daw si daw. A few minutes later. Ayan guys, after after namin kumain, ganyan na yung itsura. Huh?